Lanera hasi eta segituan ahazten dira hiru bolako izozkiak, protekzioa altuko kremak eta presari gabe gozaldutako tostadak. Baina uda honek ekarri dizkigu berri on askoak ere. Besteak beste John Gerediagaren poema liburu bat, John Gerediagaren poema liburu bat eta Bona, baina notiziak ez dira falta izan, ezta? Alemaniako defentsa ministroa izango da Europar batasunaren buru. Nazioarteko diru funtsakoa, Europako Banku Zentraleko presidente Josep Borrell handia, Europar batasuneko diplomazia buru. Zarautzen berri los 40-rekin disfrutatu izan genuen udaz, gaztetxea ondea makinekin guratu dute eta anuetari izen komertziala jarri diote. Dena ongidoa erraustegiko keak bezalaxe. Hori pasatu bada udan, jolastu dezagun hemendik eta urtea bukatu bitartean pasatu litezkeenak asmatzera. Proposamenik egin nahi, sentitzen dut baina Espainian ez da gobernurik osatuko. Eta urkuluk hauteskundea deituko ditu Espainakoekin batera. Bagitzue, nazio identitatea indartzeko. Kataluniako presoen aurkako sententziak ez du inor indiferente utziko. Amar urtetik gorakoak denak. Tira baina, txun, txun, txun tentazioa izaten da beti gaudena baino okerrago egongo garela irudikatzeko. Baina izu eta ustekabean berari botoa eman ez diotenak ere agurtzen hasiko bali zarauzko alkatea, eta putzuzulo gizateriaren ondare izendatuko balu UNESCOk, eta gabonetako loteria inuzenteki erosteari utziko bagenio, lokatz artean onde ibiltzen gara, baina 2008a ondo ez. Oso ondo bukatuko da. Ia, ia, Disneyko pelikula baino hobeto. Apustu egin nahi. Bla!